Hola, bienvenidos a Más que Estos son Asia y Cas, dos de los perros que tenemos en el albergue y por los que estamos luchando. Llevamos muchos años eh, logrando sobrevivir, pero hemos llegado a una situación crítica, por eso os pedimos vuestra ayuda. Todo el dinero que recaudamos eh, es donado por voluntarios y por padrinos. Y claro, con eso solo cubrimos la alimentación, eh, esterilizaciones y a duras penas eh, problemas que puedan tener de salud para llevarlos al veterinario. Entonces pues, ha sido imposible hacer obras en, la finca. Eh, lo necesitamos hacer porque es una cuestión de sanidad, de seguridad, tanto para los perros como para los voluntarios y para, para la gente que trabaja aquí todos los días. Es muy importante porque si en un mes no conseguimos empezar las obras, cabe la posibilidad de que nos cierren el albergue. Nuestro objetivo final sería que, que nunca, o sea, que dejaran de existir los albergues, que no hubiera más animales abandonados, aunque ahora parece que es imposible, porque cada día llegan más. Sería estupendo poder pensar que el día de mañana solamente necesitaremos ayudar a personas que quizás por ser mayores, por problemas de salud, no pueden cuidar a sus perros y ahí estaríamos para ayudar. No tener que seguir eh, con esta lucha de, de abandono y de maltrato animal. Pero de momento, pues aquí estamos. Eh, es más importante reestructurar de nuevo la finca, empezar desde cero e intentar que nuestros amigos, que ya veis que ellos están felices, son cariñosos, están muy contentos, puedan vivir en las mejores condiciones. Así que muchas gracias.